السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم محمود وأحمد من قناة الروشين إن شاء الله يا جماعة هنعمل مقلب جميل عظيم جامد جدا المقلب ده يا جماعة في مختصر هننزل بيلود هنشوف بقى الناس آه، آه، لغتهم ايه وكده وبعدين آه، نعمل فيهم مقلب نفجرهم نرفسهم ال اسمه ايه ده المقلب ده هنسميه اه الروبشين مجانين بس لا مش كنت بس اسماء ولا حاجه احنا بنسرق اسماء ف يلا بينا توكلنا على الله طبعا زي ما هو حود قال انا كنت منزل فيديو دخلنا يلا كنت منزل فيديو عن اقلب كده الفيديو كان خمس دقايق الفيديو ده هيطول بقى غير الحاجات اللي اتمسحت آه هيكون طويل شوية ماشي فما آه، تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل زر عليكم السلام عليكم السلام عليكم هلا يا هلا انا برقم واحد يا هلا بيك اللي انت المغرب صح؟ انا من فلسطين اه معلش بس عندي عمى الوان شوف الابيض والاسود والاحمر اخضر سوري يا رب انا ساعة المخترعات معانا يا جدعان فريق اسمه الصرصر صرصر قدم بس المايك عندك عشان مستمعين كويس المايك اللي فيها الحمد لله تمام تنزل فين؟ ننزل رجوة ماشي اعمل لي متابعة سوي لي متابعة يلا سوي لي متابعة هنزلكم بسرعة خلينا نشوف من ينزل حسنا خلونا سوا نعم لا خلونا سوا اكيد حسنا اوكي بوركي ما ما قبلكم في تيم قدامنا ورانا نخلص عليهم بخيل بعرف بالله أمامنا عدو اوه خسارة مرة لا اله الا الله ايه, إيه،, إيه، ايش كل هذه الغازات كل دي غازات يا عم تروح الحمام escolar? you are from Come on. We one? I know. Where are you from? Where are you from, number one? da uno con él, da uno con él, da uno con él, da uno con él, da uno con él. Oo, oh, sarılmaz abi. Gerekli. Yok, I don't know, salesini. Ya Lamborghini. Lamborghini. Ona ona ona. Ona ona. ويكتب وتعس help guys help على انت يا يلا يلا يلا الناس الناس Provo! Estava no no... Estava no time. Fone.